dərgah durumlarımız biləqinə, məclis dərgah yürüb, yenə dərgah deyişdir bugün. Ramazan şərifinin kit-kitdir. Hayırlı nəticələri kimlikləri bulurqa deyişdir. Şu gümüş, şu azıqların nəticəsi Ramazanımızda, Ramazanımızda qədər 11 ay tutdağıt yerlərə, şunun birilən yemlenip, nurlanıp, gümüş bitirge Allah'ı Teala'ya el kayımızdan nasip eylesin. Ey Allah'ın rahmeti, Allah'ın yarlavı, yarlıkavı, Uttan azabı yatırgan aylar indi, sinden ayrılıştık. İndi taravih okuturgan, tesbihler el getirgan, Kur'an ayetleri okuturgan, aylardan ayrılıştık. Allah'ı sübhaneke ve tekiyecekte, ne nasip eyleseydi deyip, dualarımızı Cenab-ı Hak Rabbimiz Allah'a yöneliriz. Yöneldir, direviz. Ramazan ayında Allah'ı bendelerçilik kürsetken secdelerge, ırkuklarga gittik. Dinler ortasında sakarlarga durup aşağı tübülenire tübül. Belki tan namazları, tan ibadetleri, tan dübeleri ayın bitkergenlerge üstünlük gibi. Ey bende Ramazan ayı bitti bittiğinde sinden Allah'ın türkümü, hidayet, türkümü ve kıtı buha buradan ay, hukuk bitti. Şu aylatların denler akıllardan tutulan iyi. Bu aylatınlar kağıtı agargan iyi. Şumak bilenizden ilik bulgan zatlar, hayırlı bendeler, sabikin evvelinleri Ramazan ayında Emme bir uyanın bilir, güvenlere yapar. Hem bir yeri, her sonra hükümet, hükümetini Son vakitler, şimdi vakitler, biz dönüp birliklerden, السماء والأرض النبي أخلاق الله that Müslüman kardeşlerimiz, ilahi bakın, Ya Rabbi ilahiye kerim olmaya öğrene, bu zihnin rızalığın için, şu şiş zihnin döktüğünün, ah, bilgenlerini, hem de şu sahibi tutup parmanlarımıza, her Rabbi ilahi zihnin kuşamda, adımlarımız sayın, her Rabbi ilahi kukan tümelleri şiir kalmıştır. Kalkan günahlarımızdan muvakir edeyle gayri, zihnin kırık için, kendi kılmış, Hazreti namazına kılmış vaktinde hatalarını kurtarıp gidip, gitmeyen yerlerden itilip, olmayan yerlerden tutarıp, ve sana kardeşlerine yarabıyla dinini, din rahmetine kabul eyleyelim. Elem billahi yüzünün, rızanını dilendirgen sadakalarımızın, yüzünün için şu rahmetine kabul edin. Yarabı billahi, dünyalık gezegeninde, olmayan ibadet talebimiz için, verilmeyen zikiyetlerimiz için, Elem bilahi, acil çavuklarıma erişip ettiğine ilerimizin, yüzümüzün barajda yurtlarımızın gelen bilahi, kabirlerimizde yatan bütün hatın ilk kariyerlerinin gelen bilahi, evvelden yukarı günahlarımızın, her kayınlarımızın günahıydı. Şu şu yurtlarga, Allah yoluna, ibadet kılarga, sadaka bile mi kabat etemiz, dil bile mi, niyet bile mi, kıvırga nasip meseleyle geldi. Müslüman kardeşler, her kayı ultrafik bıraklar, Ya Rabbina hesabı selametlik deyip, gelecek günlerimizde gele, şu şu yollarga gelirge, kulumuzga küçümüzge nasip meseleyle gelin. Kendimizin bütünlerge ayın kıldıralar. İslam birlik bilen tevhid asasına kurulmuştur. İyyekene bizi ve iyyekene istevin. Şunu ekledi, bir Allah'ından başka Allah yoktur, bir Allah'dan başka ibadet dürüst değildir, bir Allah'dan başka yerden turamak dürüst değildir. Mine Kur'an aziminin tevhidin asasında şahit gel. Thank you. Peter, uit Gimacet, Colorado, Kerk, Kerk, Kerk, Kerk, January. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد أي Müslüman kardeşlerim, bugün hayırlı tekbirler. Bütün yeryüzündeki bulunan Müslümanların 40 ay tutkan tamam itip, şartlık ve siviniş ve birle bugün bayram kılınır. Ramazan kılgıç tutkan kişilerin evvelde kılgan günahların patlanan günleridir. Nedeki Kadir Şerif'te eykeli, men çemet Ramazan, imenen ve ekber ise ben, güfranevi ve ekber kememin, zenbihi ve men kame, leyletül kadri, asürelevme, ekber kememin, zenbihi. Değerli Müslüman kardeşler, bir kimseye Ramazan olacaksın. Allah'ı kuyruğu bütün sevabı için tutsa, bu kimsenin evvelde bulunan günahlarıyla bakanı. Ve bir kimse kadir ülkesinde uyanmıyor, na namaz okursa, bu kimsenin evvelde bulunan günahları yarbakanı bilir. Her kayılarımızda yalnız Allah'ı verenin rizalığı için ve sevabı için Ramazan'ın rütesini tutunuz. Ve kalip içerisinde hürmetler ikiniz. Allah'ı Teala rizalarını kabul ettik. Bugün ayet bize günüdür. Bütün İslam için şartlı günüdür. Bugün de dinin tak bulan gibi başka Müslüman kardeşleriyle şartlandırıyor. Ve günlerin tabakatını şirin. Bizi biz yine katlanıp bayık kılıp yürüyen Can insan, mürşidlikte bulunan fakir miskinlerini, yetimleri ve aç yalan kaç, bu birine satmanıdır. Mürşidlere gidip kalınızdır. Nefak, kadirlerin riyat olacak. Bugün ayet verilir. Kardeş ruhlarını ve dost işleri riyat günüdür. Bugün üzerinizni, kardeş dost işlerinizi, zerriyet kurulan gibi Allah analarını, gizli etli babalarını zerriyet kılacak. Bu ayet günüdür. Allah'ın hürmetin umut kılgan kündür. Allah'ı dene umut kılgan ayıp günün hemme ülkeler erişirge nasip ve şerefleri din izgi emellerini kılınız. Fakir miskinlerini önem <coughs> ve yaksan kılınız. Müslüman kardeşler, şunun bilen bitiririz. Hazır bir yetten Kur'an-ı Kerim okuyunca yaptığına tevbe istiğfar kılın. <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تعالى من كل ذنب أذنبته عبدا أو خطاء سرا أو علانيته وأتوب إليه من الذنب الذي قبله ومن الذنب الذي لا أظلم إنك أنت العلام الغيوب يا كشاف القلوب يا ستار الغيوب إلهي يكتب إيمانا يمرتم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته ve iklibihi ve rizmihi yevmin ahiri ve kadri hayrihi ve şerrihi minel zemmine dâle ve revsiye vel mevt Ya Rabbi ilahi, Ya Rabbi, Ya Rabbi beni kılgan günahlarım bin benim hidayet kılgan günahlarım bin hata kılgan günahlarım bin benim yollandırılan bilginin karşıma devre istiğfar edip kayıttım. Devre istiğfar edip kayıttım. Devre istiğfar edip kayıttım. İmanımla yanırttım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdihi ve resulü. İlahi, kılgan emellerimizi tevbelerini şey kabul edip suçuk bizim yurtundan kaçtığımızdan vakitte arınmanız diyecek gerek billahi. Hazreti Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem'in kulağının altına yalan ayak, yalandaş meşhedine varanda Avrupa Peygamber Efendimiz'den nasip meseleydi. Durma kardeşler, Hazreti Elham hiç kırık var, bakıp Kur'an'da meşhur, geçen tabakalarını anlıyoruz.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 آمين Ya Rabbi ya Rabbi ya Kerim Allah ya Mevlana Bizim yeni kitabını bütün okumak Kur'an-ı Kerim'imizi okumak vakitinde hatalarımız olmamızı affettik Gitmeyen yerlerini dikkat ترك جنيتك ورحمة لك وكل جيد يا رب ilahim ya kerim olmaya mevlana müziğinin kırsalını da müziğinin yurtuna bendeleri kılmaklı olmadan ibadetleri için olmadan kırcaları için ziddiyetlenmiş bütün kabul etti. Bu kulların halinde vakti yaşayan da birinciden savuk selametlik değil gelecekte Ramazan Şerif aylarımızda, şimdi günlerimizde eriştik. Şu yurtumuzda, barakat yurtumuzda hep ilahi, sadaka ve hep bir riyalet ilahi birine kalıplarımız bile erişir nasip ve tehliyle. Evet ilahimizde, babalarımızda, kant yerimizde, kant enilerimizde, bizim nicketlilerimiz, eli babalarımızın da ruhlarına edip olmanı eriştirip Kazankalıkların akı itip, yatacak kurumların, varıp gidecek kurumların iman nuruyla, Kur'an nuruyla nurlandırmaydı. Amin. Ya Rabbi ilahi bugünün yüzüne kılgan evlerini alıp gidip, ya Rabbi ilahi bilecek günler ve Rabbi ilahi bu kabahat işlerden her koyunluğunu terk olmalıydı. Amin. Rabbul la ilahe el-meflihun. La الرحمن الرحيم الله لا ҡайҙан әле менә? Урамнарҙан ҡат-ҡат урадым, Бала шағым йөрді, арттан қалмын, Ауыл хәтеріне ураны.